Hmm. Alis ka na dyan. Hmm, pakapatid. Dito, hmm. Saber. Papatay rin yung panda. Sa gustong sumali guys, ito sa mga nakasama ko ito ngayon, shout out kay Baring, Gibang, kay uh, Simil, Kalaban, Kampi, Kampi, Cancer, Kampi. Wala na. Finish na. Tangaban. <laughs> Bubo. Ngayon may kayabanang to. okay, wala si Kari. So, mamaya na tayo mag... Uh, pick. Tayo na mag-adjust kasi maraming cancer ngayon. Lalap. Inumentin dyan kung makasarili mundo. Pero sa bagay, guys, huwag niyo masyado seryoso yung laro ng email ha. Laro lang yan. Hindi! Kaya kailangan yan. Ang talaga may focus yung... talaga nakakapanggigil talaga. Pero huwag niyo masyado seryoso yung laro. Laro lang yan. At tulad niya, may muskob. Oh. Pinidita. Pinidita. Yan. Kailangan dyan guys. Makonter yan sila mga yan. Yan. Kailangan makonter. Paano kaya counter na ano yan? Yan, nahihirapan si Saber dyan ni Benedetta. Makulit na assassin yan. Si Chok, pwede pa. Pag nasipat na yan, wala na sa... Wala na. Finish na. <laughs> diba? Para kang tanga. So, may Lancelot, guys. Oy, wala kaya bosa. Ah. So, dapat lang may saber talaga dapat dyan. Kasi ang ah, saber, guys, kung alam nyo lang, pang-counter yan sa lahat. Kasi kapag na-tos kanya, na, na ganun-ganun ka sa taas, ah, talagang bibitawan kanya niya at IT. <laughs> ah, gamit na gamit talaga yung saber na yan. Basta pag marunong ka lang, ha. Ah. Ano? Nabala na sila dyan mag-jobbit. Tignan natin yung mga support, support, support. Hmm. Hmm. Dito na kagad tong tukmol na to. Ba't nandito to? Hmm? hmm? hmm? Animal ka, animal ka. Doon ka, doon ka. Ang palit nito. Malakal. Hmm, sige. Habulin mo. Ayan, habulin mo yung tagam. So, punta natin itong mga tokmal dito sa taas. Mukhang magulo yung kaligayahan ng... <laughs> kalagayan ng ano ha, ah, pupunta na natin ito. Hmm. <laughs> Habulin mo to! Pagpatay ka to! Ginagawa mo dun to! Sumipa mo yung palad ko? Tanga talaga. Alas naman lang. lang at mag-comment lang na mag-comment na mag-comment. Magulo. Hmm. Hmm. Hmm. Baka bang katagal sa damo ha. Wala kasi mag-check pa sa akin kaya medyo mahirap kami dito. Di totoo yan. Medyo mahirapan kami dito sa kalagay namin. Uy, ulol. Hmm? Naghahanap ng kaligayahan. Hmm, Risi. Risi. Yun. Ay, eh? <laughs> ah? Hindi ako nakapatay. Ano ito na ito? Bakbakan sila doon, oh. ano, oh. oh. katanya saingan aja kalah ay bubus sehari Satu-satu. mamili ah, <laughs> ka. Ganun lang kasimple. Ah, uh, pinamakalatan yan. Ay, Moskov, Moskov, Moskov. Naupin, naupin lang si Moskov. Hmm. Alis ka na dyan, uy. Bubo ka ba? Ay. Ah, wala ka na dyan. Boy. Yan ah, patay ang ubo lang sila dyan. Oh. <laughs> Mayusong. Hmm. Lubog yung lima, lubog yung lima. O, oh, lubog yung lima guys. O, oh, lubog yung lima. O. Oh. Mm, mm, mm. Kupo, kupo. Ay, ah. <laughs> Lord, Lord, Lord, Lord. Hmm. Parang, oh, huwag mo ko hampasin. Halika, tulungan kita rito, bobo ka. Ganito! Kaya ko to eh. Kahit ako lang mag-isa dito eh. Oh? Kaya may kayabangan to. Oh? Kaya ko to eh. Hmm, tatay. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ừ. Ừ, bà ta hiểu nào. Ừ, tôi nói. game 3 natin. Ang ganda lang guys. Bye-bye! Sana manood kayo. No? Sana manood sila ni Carding.